She's 可愛いヒロインが2人いてさどっちを選ぶか悩んでたらいつの間にか朝になってたんだよ悪いです先輩をお使いに行かせるようなことは先輩見ればわかるじゃないですか今から抜き打ちで持ち物検査をするというより失笑だよねすぐにカバンを机の上に置くように今紹介に預かりました会長の本でスワンジカルコって呼んでるのよ